Prepare-se! Marvel vs Capcom! Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está... No Obliterando Jogos! Ah! Prepare-se para um dos melhores jogos de todos os tempos! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Roll e Mega Man. Rock and Roll, yeah! E a primeira luta será Mega Man is surely Ready! Fight! Roll! Ahá! A primeira luta já foi! E agora? Amiga! Venom e Morrigan! We are Venom! Ready! Fight! Air combo! E agora, Cyclops, Strider Hero e Capitão América. Ready, fight! Homem bandeira, dança engraçado. Vai, vai, vai, vai. Go! Essa dupla é demais! E agora? Amiga! Jin e Spider-Man! Ready! Fight! KO! Mega Man, win! É isso aí! E agora? Ryu e Wolverine! Tá, vamos aí! Ready! Fight! Ela passou por baixo do Hadouken. command. Win. Perfect. E agora? Capitão Comando e War Machine. Change Comando. Ready. Fight. Marvelous! Hey! Hey! Smart! Wonderful! Level two! Meu pai também bebe! Agora! Mega Man! Win! É isso aí! E agora, Zangief e Hulk. Opa! Agora vamos enfrentar um secreto. Ready. Fight! Nossa, esse War Machine é mais resistente. Que teu pai também pega o quê? Ah, de novo, Homem Bandeira! Shield KO. Mega Man 地 win. 球の平和は僕が守る Juggernaut. Agora sim! Zangief e Ho! 関係ないわ Vamos lá, é hora de enfrentar os brutamontes. Fight. Nem pensar em chegar perto. Que é isso? Não! Ah, miserável! Larga ela! O quê? Não! Ah, você vai me pagar por isso! Ah, nem o Hulk vai parar a ira do Mega Man! aí o Gerdão. Marvelous! Não! Sai! Maldito! Toma isso! Mega Man, win! Essa foi por pouco. E agora? Vamos para o chefe! Oslau! Ready! Fight! Ah! Vai! Ha! Ela é baixinha e passa por baixo. Rock and roll! É isso aí! O quê? Ah! Segunda forma! I I reject it. Oh. I reject it. Oh. I reject it. Take cover, dude! I run round. I reject it. I run round. Oh! Behold my life. I reject it. Vai lá, Jubli! Agora! KO! Wow, win! É isso aí! Se você gostou do vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like! É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.